Hoe de fuck doet het hij? Het is het door het doet hij! Daar is het. Hij is hem aangepakt. Hij! Hij is hem aangepakt. Hoe hij? Wat zijn? Wat zijn jullie? Ik zie niet zijn kinderen. Hallo, ik hallo. Zijn je poes? Zijn je poes? Zijn straat, zijn glorie. Zijn je maas, poes zijn. Als ik kinderen niet, zullen jullie

站住